Halo semuanya, nama saya Nani dan Tilema datang di saluran saya. Saya tidak tahu bahwa tentang bahasa Indonesia dan saya berbicara dengan bantuan penerjemah. Saya membuat video kecil ini untuk berterima kasih kepada orang-orang jang menotum video saya tetapi tidak menjerti saya